კორესპონდენტების გეგმა დამაჯერებლობას მოკლებულია ჩვენება უმრავლესობის წევრს ნოდარებანო იძეს მისი თქმით პენსიის ზრდის სურვილი ყველას აქვს თუმცა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტს ფინანსთა სამინისტროსთვის პენსიის ზრდის რეკომენდაციით არ მიუმართავს რადგან მიაჩნია რომ რესურსები გონივრულად უნდა გადანაწილდეს პენსიებთან მიმართებაში გონივრულ გზად ნოდარებანო იძე პენსიის ზრდას არა ყველასთვის არამედ მხოლოდ ყველაზე გაჭირვებული პენსიონერებისთვის მიიჩნევს ჩვენ ვისმენთ э, ლოზუნგებს ყოველგვარი ფონდ э, განგარიშებისა და აა თქვა მოსაზრების ანუ ანუ ასე თქვა ჩამოყალიბებული და თქვა ციფრების გამწცებული მოსაზრების განსხვავება. რამდენი შეუძლია ჩვენ ბიუჯეტს რომ კიდევ დამატებითი ხარჯი გაიღოს სასაკურველია რა ფაქტია რომ 160 ლარი რომელიც თქვა ამ 60 ლარი მეტია რაც იყო 2012-ში, თუმცა ეს ეს რა თქმა უნდა არის საკმარისი მით უმეტეს რომ გალგორი თქვა დასი იყო ინფლაცია თქვა ნორმალური ინფლაცია მაინც იწვევს თქვა ფასებთან დაკავშირებით და კალათის ღირებულების შეცვლას სამომხმარებლო აქედან გამომდინარე ხა თუ ამის საშუალება იქნებოდა უნდა უნდა ვისაუბროთ ციფრებით უნდა ვისაუბროთ ამასთან დაკავშირებით